Xo'p. Betonimiz men pardoshi quyilib bo'ldi 80 bo'lib, balanti 40 bo'lyapti yenida. Mana apalapkani qo'yib boshladik. Endi bu yoq quyilib, mana shu quyilishda quyiladi endi. agar hasharga kelaman deydiganlar bo'lsa kengizlar hasharga Bular bir Hova. Şirga kelib, yordam beringizlar, mana ustalar ishlab jotibdi. Qapalab qani ovishtiribdi mana. Ikkinchi anosiga. Nasib bo'lsa necha kunda bo'ladi? 10 kunda nasib bo'lsa betani quyilib bo'ladi mana. Yog'i endi tosh yorlashtirib ana quyapti. Vosita sal ko'p kunga cho'zilib ketdi u jilizabetan bo'ldi kiyingizlar o'tib bano qilmangizlar jizlik qilmangizlar yordamga kelib turingizlar mana ha tomosha qilib turgan odamlar kelsin hech qanday gapirgan gapiraver gapiring hech qanday yashirma Bahram akaga gapirgan. Va Bahram aka ham kelibdi mana. Hasharga. 2 kundan bermi, 3 kundan beri. Shanba menga bir ikki nima bo'lyapti maktabga? Biz ham joqinda Rossiyadan keldik boramiz dedi. Shanba kuni boravering, beton qo'yamiz dedi. kelar savoda keladi qachon endi nasib bo'lsa ertaga beton olammi ertaga yigirma dekabr beton olamiz agar kimda kim желание bo'lsa kelsin savobli ishga Ma apalovka tayyor bo'lib qoldi az kechga tayyor bo'ladi beton olamiz Cause I don't give a fuck what you say Yeah, I'ma do shit my way stack bricks up, build what I want to make Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave Six feet deep